Bueno, segons el meu planning, que avui és l'últim dia de Ghostmaster. I per tant, serà una partida d'eta ràpida. Si no ens podem passar aquell capítol no passa res. Però us explicaré unes quantes coses interessants. Com per exemple, aquest joc, si no el trobeu, perquè segurament has que l'has fet a la casa, no el trobeu a les botigues, i així, Si aquest joc no el trobeu a les partides, podeu descarregar-los a Steam. I crec que està bastant barat. Eh, no sé si a un euro, o un euro o dos, no sé. L'última vegada que ho vaig veure estava a Steam, val? O sigui, no hi ha raó per piratejar-lo. És, bon, és un joc molt bo i tal. Per tant... Ah, sí! Que aquest joc el vam fer servir per fer... Bueno, vam agafar la banda sonora per fer alguns vídeos nostres d'aquí. Yeah. Us deixaré els links per si els vídeos no els heu vist i deu... Ah, bueno, no només... Di recente, una... No només la banda sonora, sinó que en algun també vam fer... vam posar... com es diu? Alguna imatge. Vale? Perquè no sabíem què posar i era Halloween, bla bla bla. Bueno, Total, que van posar imatge, alguna imatge en algun vídeo i algú, també algun, una música. I ara fem... Bueno, i ara fem el gameplay. Raggirandoli, convinci i mortali ràpid, vale? a evocare il Darkling usando l'antico tomo. De memòria, de memòria, de memòria... Però el que passa és que no ens el passem perquè no te animes a matarlos, te que hacer que no nos nuestra al libre, sino que estás un servir. Cerámica marchi. El tipo de puedo las orejas. Y que la terra. le Lega poderi. Mientras están preparando el soldado. Área. farem servir més fantasmes dels necessaris. Poder i poder y poder... no, no, no, Sí. Bueno, un trencat al risc. al, al risc. Al risc. Estic dislèxic, vale? Vale. Detalle eh, es que tenemos una váter, una... La buen poteri, ahora sí que por hacer... posso nuovamente cavalcare i venti della libertà. Dove gli apri? Adesso si Ora si tocca la trappola. L'ultima vaga diciamo che vaig fer-ho quan hi una persona aquí, es va enfonsar i després quan va poder sortir no me mato. ¿Tienes para que me hagas una mata. Qué tiene cabrón. Ya pues Muy bien. Vale, miring gue buat tuh Kemarin gue buat. belum Doncs, tindrem d'esperar. Aquesta és fantàstica, sempat que No! kita és el que No, estamos con Cuidado por eso. Sí. Antes. Un fantasma que Aquí. Por acá aquí. Si no me caes un chascarrilla no puedo entrar en el coche Vale. Adesso è imputerlo. Uno degli evocatori è scappato. È lui che va, mi va a far giocare. Dai, non ci spiegate ciò. Se volevo giocare, mi passate lo al gioco. Io lo vaig comprare a un computer juego. Si non ho trovato male, computer o juego. Sí, ho già... bueno, la, la vista. Bueno, no la vaig comprar malament, que la porto un aniversari. però vosaltres podeu que està bé per un euro o bueno, o dos, potser si va cinc també deu, pot ser. O sigui que... Adeu per avui! Ah, no. No era aquí. Aquí. Adeu per avui. I hauria d'haver-hi una porta. Una porta així en volum, com en aquestes cases, i com la carbassa, doncs una porta per poder sortir, però no. Naixement en pensat, eh? Bueno, adeu. Adeu. área. Valeu!